66, молодцы. Не забыли еще пока, я вас буду периодически перепроверять. Итак, стоит в поле теремок. А мне поле выходи. Поле, выходи. Где ты? Стоит в поле теремок. Теремок, что-нибудь скажи нам, пожалуйста. Не, не, неправильные слова. Hey, man! Да! Yes! Бежит мимо мышка-нарушка. на Великолепно. Увидела теремок, остановилась. Так, нам срочно нужно окошко и дверь. Окошко и дверь, выходите. Остановилась, заглянула в окошко. Заглянула в окошко. В окошко заглянула. В окошко заглянула. Отлично. И подумала мышка, что коль теремок пустой, станет она там жить. Да. Вот, вот куда да. Дверь пусти, пожалуйста, ну что такое? Отлично. Так, идем дальше. Прискакала к терему лягушка-квакушка. Так, лягушка-квакушка, сообщи нам, пожалуйста, свой Нормально. Поступок. Нормально все. Теремок, ну, у тебя новые жители, если что. Самое время говорить. Woman. Отлично. Хорошо. А, Лягушка-кваркушка стала в окошки заглядывать. Заглядывает в окошки. Да. Отлично. А, и увидела ее мышка-нарушка, предложила жить вместе. Нормально, нормально. Через дверь, пожалуйста. Так. Согласилась с радостью лягушка квакушка и стали они вдвоем жить. Ну как-то, девочки, покажите, что вам там хорошо, да? Вам хорошо? Замечательно, я рада. Бежит мимо, кто бы вы думали. В этот момент он вздыхает вот так. Зайчик-побегайчик! Зайчик-побегайчик. Ну, сообщи нам свой посыл, пожалуйста. Остановился, смотрит в окошко. Окошко, в окошко посмотри, пожалуйста, да. А, и тут из теремка выскакивает мышка-нарушка, лягушка-квакушка. И потащили они зайчика-побегайчика в теремок. Класс, уже веселее. Идет мимо лисичка-сестричка. Смотрит, стоит теремок. Заглянула в окошко, а там мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик живут уже. Жалобно так попросились, лисичка-сестричка приняла, э, при, э, лисичка-сестричка попросила жалобу. Он целуется, Да. Замечательно. Но, ну, ребят, примите лисичку-сестричку к себе. Мы не знаем, говорят они. Нет, все нормально. Так, идем дальше. Прибежал волчок серенький Волчок заглянул в дверь и спросил, кто в тереме живет. Кто в тереме? А из теремка отозвались мышка-нарушка, угу. лягушка-квакушка. Нормально. Зайчик-побегайчик. Лисичка-сестричка. И пригласили волчка к себе. Волчок, сообщи нам, пожалуйста, свой жизненный посыл. Супер. Отлично. И вот они сидят в теремке, как-то там поют песни, и вдруг идет медведь косолапый. Вау! Вау! Увидел он теремок, услыхал песни, остановился и заревел во всю мощь. Не, подожди, это медведь. Ты заревел как медведь вроде бы. Теперь уже более похоже. Так. И прям как-то все сразу напряглись. Влез... медведь. А где у нас крыша? Крыша. Нам нужна крыша. Влез... Нет, крыша, выходи на первый план. Пожалуйста. Влез медведь на крышу. Отлично! бежать, потому что дальше ты крыша треснула. И теремок сначала на бок покосился, на бок выйди, пожалуйста. Ну как не покосись, я не знаю. Хотя с такой крышей тут не вариант. Теремок на бок покосился. Теремок, да. И развалился. Развалился. Теремок нет? Не очень. Упал, ну, да? Ну, практически, да? Еле-еле из него успели выскочить. Мышка-нарушка. Лягушка-квакушка. Лисичка-сестричка. Зайчик-побегайчик. Волчок-серенький-бачок. Все целые невредимы а, и стали горевать, как им дальше жить. Только лягушка головушка, по-моему, горюет, всем остальным очень весело. Делать нечего, принялись они и бревна наносить, доски пилить, строить новый теремок. Но ну, новый поносите, попилите, пожалуйста. Ребята, организуйте процесс. Да, крышу на место вернете, двери там, окна и все такое. Готовы, нет? Но ну, на бок тоже можно как-то пристроить. Нет? Все, построили? Нормально? Зал, как вы считаете? Преподаватель, ну, оцените, пожалуйста, на пятибалльной системе. На пятерочку, да? Хорошо, молодцы. Медведь, ну ты тоже сходи, только ты аккуратненько себя веди, пожалуйста. Вау! <clears throat> И в этот самый момент у нас наступило что? Радость! Радость, твой выход звездный! Ну, Ребят, давайте все изобразим радость. 2015!